kita mulai bahan-bahannya. Satu ekor ayam potong empat Cabai merah besar 7 buah. Cabai merah keriting 10 buah. Kalau mau lebih pedas, cabainya boleh ditambahin guys. Bawang merah 4 siung. Bawang putih 4 siung. Kemiri 20 gram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 Masukkan daun salam, daun jeruk, dan sereh aduk sebentar. Bumbu-bumbu lain Santan kental 1 butir 1 kelapa parut dengan 1 liter air lalu diperas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 diangkat lebih dahulu karena lebih cepat matang. Diamkan sebentar, kemudian angkat potongan dadanya.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 kedua sisinya terbakar merata. Hmm, wanginya. Bikin ngiler.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 jeruk limau supaya rasanya lebih segar. Ayam bakar bumbu rujak favorit keluarga. Buat jualan ayam bakar pasti laku.